Halo pecinta motor custom semua, balik lagi sama channel Motor Custom. Kali ini channel Motor Custom bakal mengulas motor keluaran terbaru dari Mas Yogi Krishna Wijaya yaitu Scorpio Modern Bobber ya guys. Untuk teman-teman semua yang ingin kepo atau ingin bangun silahkan tanya-tanya lewat WA yang ada di deskripsi ya guys ya atau langsung hubungi IG Mas Yogi Krishna Wijaya simak sampai selesai guys karena video ini lengkap ada test rate-nya di akhir video dan review yang lebih jelas sampai selesai silahkan simak sampai selesai guys